いいえ先生は悪魔に見えるだろういいえ仲間はもっと悪魔に見えるよはい先生ですもっと悪魔に見えるのはいそして元々の獣人メイ先生ですうまく逃げられるわけがないいいえ先生どう思いますメイ先生ね卵焼きの匂いがしないはい